JBKL Records for Emoji Diamonds. ਆਉ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਐ ਆਉ ਪੈਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧ ਤੇ ਸਜਾਵੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਐ ਆਉ ਇੱਕੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਕਰਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਟਾ ਮੌਤ ਨਿਕਲੀ ਆਉ ਮੋਟੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਪੈਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਕਲੀ ਮੋਟੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਪੈਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਕਲੀ Get ਮੰਗਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਆਓ ਐਡੀ ਧੜਾ ਜੀਣਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦਾ ਆਓ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੇਚਰ ਜਵਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ